आ गया दो मिनट में आ गया रश करेगा रश ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੰਨ ਵੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਬਾ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੰਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ हाँ ਹਰਾ देखो ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੰਨ ਵੇ इ- इसको नहीं मारना इसको मुझको से ਮੈਂ मारना ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਬਾ ਤਾਰਿਆਂ मारिया तो पुछ चल सारी रात तेरे तक नहीं आरा तारे तो पुछ चल वे आपको मारेगा आपको मारेगा देखो तो पुछ चल सारी रात तेरा तक नहीं आरा तारे तो पुछ चल वे वे मदर ले होया तबाह ਤਬਾ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੰਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ हमारा ਪੁੱਛ ਚੰਨ पैर ਵੇ यार पैर निकालो ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਬਾ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੰਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਰਾ Please recall me. ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੰਨ ਵੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤਬਾ बोलो ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਚੰਨ सारी रात एक तेरे बंदा इस मकान पे तारे तो पूछ चन वे वे मैं तेरे लिए होया तबाह लारे तो चन इधर रिवाइव हो रहा है इधर रिवाइव हो रहा है तारे तो पूछ चन वे मार्क द लोकेशन वे मैं तेरे लिए होया तबाह लारे तो चन सारी तेरा तक तारियां तो पूछ चाहे मैं तेरे लिए हो या तबाह लारियां तो पूछ चाहे तो मैं तेरे लिए होइया तबाह मुकों से मारा था ना याद है सारी रात तेरा तक नहीं हरा हाँ। तारे तो पूछ चन वे हाय हाय हाय हाय हाय ये मैं तेरे लिए होया तबाह लारे तो पूछ चन सारी रात तेरा तक नहीं हरा आपने मुझे तो मुकों से मारा भाई ये मैं तेरे लिए होया तबाह लारे तो पूछ चन